may Ocean Park. Pasyalan ng mga lovers. Pag summer, dito naglalaro ang mga bata. Meron siyang restaurant sa loob. Tapos pwede rin mag-barbecue. At ito sa baba. Ayan. Naglalaro ang mga bata dyan. May tubig sa ilalim. Pag nalaglag tong cellphone, paktay. Ayan. <gasps> Ang lamig. Nasa tabing dagat. Ganda, di ba? Bye-bye. 登録して忘れないでね。